Estamos com a Alok, grande Alok, finalmente. Aê, finalmente, foi mal atraso e desculpa. Que Bigode isso, mais belo do Brasil. é, é estiloso, estiloso. Não, não só trazer hoje, como a gente tentou marcar várias vezes. Então, pois é, é tu ficou metendo caô, né, é, cara? É, um caôzinho. Meteu, meteu, até que tava com Covid, né, é. Olha os caô dele, a filha dele nasce, mó caôzão, é, ah. né, Minha live remarca, tá pois é, sua filha nasceu, né, cara? Nasceu. É, bom, parabéns aí Obrigado, por ser pai, irmão. essa primeira filha. Meu, cara, meu, eu tive dois filhos em 2020. Meu filho nasceu em janeiro de 2020. E aí a gente. Caralho, acho que eu nunca ouvi isso na minha vida. É, mano. Mas é porque ela veio prematura, né? Sim, mas. Então, tipo, e aí a minha filha tava prevista para nascer no mesmo dia do meu filho. O que, que significa isso? Que eu e minha esposa só fazemos sexo no mesmo dia. Não, brincadeira. <laughs> <laughs> Mas né, é porque, cara, coincidiu assim, uhum. tá ligado? Foram momentos especiais. Minha, tipo, foi depois da live que eu fiz, fiz uma live aí em casa e tal. E depois aquele dia eu tava, e aí rolou minha filha. E aí, cara, tipo, foi muito louco, porque esse ano, quando, quando começou o ano, é, quando meu filho nasceu e tal, aí fechou tudo, o lockdown e tal, e eu fiquei mais tempo em casa. Eu tava fazendo, mano, quase 300 shows num ano, sacou? Nossa tava uma loucura. Senhora. Eu não tinha vida, quatro shows uma noite. Era é realmente fora assim, do, do eixo, do equilíbrio. Eu tava quase entrando em depressão já. E aí, o meu filho nasceu, eu fiquei em casa com ele, foi uma maneiro e tal, não sei o quê. E eu sonhei com a minha filha, cara, tipo, três dias depois. Ela falando assim, pô, pai, não sei o quê, tô muito feliz, mas não esquece de mim. Eu falei, não, pode deixar, não vou esquecer. Porque a gente teve na primeira gestação, a gente perdeu. Era uma menina, tá uhum. ligado? Então, para mim, teve essa parada. E aí, eu sonhei com ela, cara, e é muito ela, tá ligado? Quem ela realmente é. Então, a gente pegou. Tava tudo certo, a gente pegou Covid há duas. Mano, eu tô perdido no tempo, porque temos 14 dias, mas eu fiquei. Parece que foi tudo antes de ontem, foi uma loucura. Ai, mano. É, <laughs> desculpa, é porque é difícil falar para mim é, falar sobre isso, mas tá tudo bem agora. Foi, tipo... foi um, ano, foi um ano conturbado, eu não, imagino. Não, não né? é pelo ano, mano, é pelo que aconteceu, entendeu? Porque a Romana e a Raika, que são minhas filhas, ah, minha, minhas filhas e minha esposa, elas apresentaram uma complicação por causa do Covid. Minha, a minha esposa teve trombose na placenta por causa da Covid. Cara, então pera, ela pegou, ela ficou doente enquanto a gente ficou grávida. Juntos, a gente ficou juntos. Entendi. Tipo, a gente nem sabe como é que foi que a gente pegou. E aí eu, pô, me cuido pra caramba. Eu faço dois testes por semana para poder fazer os trabalhos que eu faço. E aí deu, deu, deu negativo no tipo na semana e na segunda-feira deu positivo, eu e ela. E aí o que que rola, mano? Ela tava super bem, fomos, fizemos exame, ultrassom, tudo perfeito. E no dia seguinte, cara, sete da noite mais ou menos, a moça sentiu várias contrações, assim, fortes. 8h50 minha filha tinha nascido já. Caraca! Porque deu uma trombose, tá ligado? Uhum. Começou de manhã a trombose, ela não tava entendendo, não tava sentindo. A gente saiu de casa, fomos correndo pra médica nossa, e aí começou a sangrar pra caralho lá, e aí Cara, então, mas tu tá casado há muito tempo? Tô casado. Eu tô com a Romana faz quase sete anos. E a gente casou há três anos atrás. É. No Cristo Redentor, mano. Oh, Caralho, que bonitinho. Foi animal, foi animal. Como, como foi? Foi, cara, foi assim, foi muito. Por que acontece? Eu queria. Mas que porra de ideia foi essa? Ninguém, ninguém então, sonha em casar no Cristo Redentor. Não, mas já Acho rolou o casamento ter... lá. Não, deve tudo bem, mas isso é coisa que, que a gente inventa, né? Então, como foi? Eu tava procurando um lugar para casar, uh -huh. certo? Aí eu fui fazer um trabalho no Cristo Redentor, porque eu queria passar uma mensagem de Natal e tal, não sei o que. Eu fui antes, eu até fiz com o padre Fábio de Mello. Ele, Maneiro. Enfim, gravar, quando eu fui gravar lá, deram, eu falei assim, cara, me dá uma opção. Ele falou, você pode gravar depois das seis da tarde. Porque fecha o Cristo, depois das seis você pode. Eu falei, tá, mas e antes de abrir, pode? Que horas que abre? Ah, não, abre umas sete. Não, então eu vou chegar de, de manhã, tipo, de madrugada, porque eu sempre fui assim de né, virar. e aí, quando eu cheguei lá, irmão, eu simplesmente me deparei que o sol nascia em frente ao Cristo, sacou? Eu falei, caraca, que incrível. Pô, já dá pra casar aqui, porque isso aqui é muito mágico. Eu senti assim, cara, é uma conexão. Aí, o que me convenceu para casar lá? O, assim, o ponto principal só podia 32 pessoas. Ah, ah cara, esse é o melhor família. argumento, tá, cara. Tá. Vamos fazer festa pra mil, gastar e ainda falar mal aqui, mano. <laughs> tá ligado? Verdade, né? Falei, não, chama só a família e tal. Mas, é Mas é carão pra casar no Cristo? Cara, barato não deve ser, né? Não, não é caro nem é barato. Tá. Mas é tipo assim, é, o, a vantagem foi, por eu fazer num amanhecer, além de eu ter o sol, que aquilo para mim é mágico, assim, o sol para mim representa algo extremamente para mim, toda vez que eu vejo um pôr do sol, o nascer do sol, para mim é um milagre, tá ligado? Tipo, eu consigo ver as coisas alinhadas, assim. E foi realmente o pôr do sol, pôr, pôr do sol, nascer do sol mais lindo da minha vida, assim. Foi impressionante. E, e, cara, o louco é que eu tive tempo para poder construir uma estrutura de casamento, porque foi a madrugada uhum. inteira. E para desmontar tudo é mais fácil, né? Pra uhum. desmontar, você aperta o botão, cai tudo. E aí. É. A gente vazou e. e cara, Maneiro pra caralho. Deu tudo certo, deu percussão, pá, não sei o que, bombou. E como Aí, que é o casamento no Rio Cristo? É lá em cima? É no pé dele? Como que funciona? É no pé dele. No pé, no dele, pé dele, aí foi um poemas mesinha. Aí é... é, um clima assim bem tranquilo. Bem, só os familiares mais próximos. Irmão, é uma experiência que eu nunca vou esquecer, sacou? É, é, foi muito incrível, assim. Mas o que eu ia dizer é que, pô, beleza, repercussão, maior repercussão e tal, aí eu fui viajar de lua de mel. Aí acho que por causa de toda essa repercussão, Dois dias depois eu quebrei meu pé em Maldivas, tá ligado? Tipo, ia ficar dois dias, quebrei o pé, não podia entrar no mar mais. Pô, que droga. Tipo assim, tá ligado? Que merda, cara. E, e, eu não postei nada do casamento. Na, tipo assim, eu não tinha feito nada, era só pra família mesmo. Só que aí era o aniversário do Cristo, de 114 anos, sei lá, uma parada assim. E aí passou o Globocop dando parabéns e, ué, tá tendo um casamento. Aí cara. começou a realizar.